Cuando Dani nació, tuve que abandonar mi sueño de conseguir el título oficial de FP en farmacia, pero cuando Isabel, mi asesora de acceso online, me explicó que con ellos podía estudiar el ciclo en modalidad completamente online y conectarme a cualquier hora del día a mi aula virtual, y el cielo abierto. Así puedo aprovechar los ratos que el niño duerme o que los abuelos se lo llevan para estudiar un poco. Eso sí, la fuerza de voluntad la tengo que sacar desde debajo de las piedras. Pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no?